quienes tuvieron la fortuna o la desgracia de conocer el Cielo continuo. Sabrán que sus personajes están atrapados en un tiempo y espacio inciertos, condenados a hacer una y otra vez la misma rutina. Pero no son los únicos. Debajo del escenario hay un pequeño y particular universo 呃。呃。